Okay guys, aku Daniel and welcome to the escape. So video ni je sharp je, pendek je, short je aku nak buat video ni. Aku just nak bagi tahu siapa yang duduk dekat area Johor Bahru ataupun sekitar dengan Johor. Aku nak korang, kalau korang nak teringin nak rasa satu minuman yang viral iaitu uh, air tembikai Dubai. Korang boleh pergi dekat Bazar Ramadan yang aku akan letak dalam screen video ni kejap lagi. Dan aku akan letak link um, location dekat dalam description nanti. So korang boleh pergi kat situ Korang boleh serbu gerai tu Gerai dia aku tak ingat berapa Yang pasti memang item BK dia memang terbaik gila Aku just nak promote uh, Kalau korang teringin nak rasa Korang boleh pergi check out dekat situ Baik. Ice cream dalam space bye lah. Bye-bye Ha, ini bazar Ramadan Desa Cemelang. Ah ha, peniaga Encik Ghazali. Abang Zali kita dia jual air tembikai Dubai special punya. tembikai saja. Apa kelebihan dia bang? Ah, kelebihan dia bang kita jual isi tembikai bang. Isi tak jual ais batu tip bang. Isi tembikai ais tak ada ya. Tak ada bang. Alright bang. Air dia mantul, tak ada air batu. Air batu dia besar-besar, ketul-ketul. Tengok ah, tu ha, okay, tak ada pecah-pecah. Okey lah, bang. Memang original punya dari Dubai mari. Tahniah ha, bang.